A few moments later. बेटा मार्केट जाके थोड़ा सामान लेके आना अरे माँ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं माँ class class class bro bro मैं तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा और सुन सुन सुन स्नैप पे मैंने राधिका के साथ स्टोरीज डाला है चेक करना प्लीज हाँ ओके बाय बाय बाय बेटा तेरा फोन देना आपके पापा के चाची के मामा की बेटी को फोन करना था अरे माँ कितनी बार बोला है ऑनलाइन क्लासेस में डिस्टर्ब मत करो आप A few moments later. मैं तेरा दिल दिल क्योंकि मेरी नींद उड़ाई गई नशे में तेरे को तो डुबाई गई पूरा तू काय को तो काय को तो। ऐसे तेरा दिखा के बना माँ सॉरी माँ वो ब्रेक चल रहा था माँ सॉरी ब्रेक सॉरी आ जा बेटा तुझे ब्रेक करती हूँ अभी